साथीहरू हाम्रो घरमा चाहिँ आज चोर आएको जस्तो मलाई शङ्का लागिरहेको छ म हेर्न चाहन्छु बाहिर को छ हाम्रो ढोकामा ढ्याक गरिरहेको छ ओ भाइ साहब तिमी हो यार म त कुन चाहिँ चोर आयो भनेर कट्टा लिएर झन्डै गएको यार लाभा welcome to our house thank thank you and where are you from my friend दर्शक जान्न चाहन्छन् कृपया भनिदिनुहोस् फ्रम इटरी फ्रम इटरी हो इटरीबाट आउनुभएको छ उहाँ चाहिँ एकदम हाम्रो साथीले फेरि आज यहाँ होइन चुप्पी पाराले हाम्रो यो के अरे कटु सिलाउँदै हुनुहुन्छ मेरो धुरुम्स कटु हो ओ होइन this is long pant a long pant हो कटु पनि छ साथीहरू यहाँ छ यो यत्रो यो यो सबै यहाँ भएको देख्न सक्नुहुन्छ सबै लुगाहरू हाम्रै साथीले सिलाएको हो होइन यदि तपाईँहरू पनि सिलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला सियो धागो पनि ल्याएको छ यार अनि साथी यो कला चाहिँ कहाँ सिक्नुभयो तपाईँले यसो भनिदिनु न हाम्रो यहाँ साथीहरूलाई यो चाहिँ मैले अमेरिकाको नासा इन्स्टिच्युटमा सिकेर आएको अरे नासामा यस्तो पनि सिकाउँछ ओहो साथीहरू सुन्नुभयो नि हाम्रो साथीले यो कटु सिलाउनुलाई चाहिँ एकदम नासा इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट ओहो त्यहाँबाट मैले अघि जे भने त्यही है म फेरि दोहोऱ्याउनलाई आउँदैन मलाई साथीले त्यहाँबाट सिक्नु भएको अरे एकदम हेर न घुसाराई पनि हेर न <laughs> लागि यो चाहिँ सबै यो सबै तालिम यो हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्दै जानु होला फलो गर्दै जानु होला सब्सक्राइब गर्नु है सबैजना नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो साथीले चाहिँ बिग्रेको चेन है <laughs> होइन स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चेन बिग्रेको चाहिँ एकदम राम्रोसँगले हेर्नु न उहाँ हेर्दैखेरि होइन हामीलाई नि काम काम हेर्दै लोभ लागुन्जेल भइरहेको छ मलाई एकदम पलाटी कसेर भलादमी बनेर फेरि टी सर्ट लाउनु भएको रहेछ एकदम राम्रो टी सर्ट होइन मलाई चाहिँ मन पऱ्यो oh Nepal life insurance oh very good bro ल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको हाम्रो हाकिम साहब हुनुहुन्छ अनि नेपाल लाइफ चाहिँ जोइन कहिले गर्नुभयो त यसो भनिदिनु न नेपाल लाइफ मैले टु थाउजन्ड फोर्टिनमा गराएको थिएँ फोर्टिन अनि अहिले कसरी कहाँबाट अनि कहाँबाट यता यो सिटमा अमेरिका कहिले त्यताबाट रिटायर भयो एटिनतिर रिटायर भइहाल्यो हजुर हजुर त्यसपछि त्यो बिचमा चाहिँ अमेरिका जाने अफर आयो अफर आयो हजुर ठिक त्यहाँ ट्रेनिङ थियो क्या यसकै त्यही ट्रेनिङको लागि चाहिँ म स्पेसल गएको थिएँ तिन महिना ट्रेनिङ थियो हाम्रो हजुर हजुर तिन महिनाको ट्रेडिङ अनि त्यत्रो तिन महिना अमेरिका बस्दाखेरि म यतै यतै बसौँ अमेरिकामै गाभ्यौँ होइन होइन होइन म आफ्नै देशमा केही गर्ने मान्छे हो क्या तपाईँको अर्काको देशमा गएर गर्ने उहाँबाट सिप मात्रै लिएर आउने हो क्या देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अमेरिकाबाट कटुको चेन <laughs> बिग्रेको बनाएर नेपालमै आएर नेपालकै कट्टु बनाउँछु भनेर उहाँ लागि पर्नु भएको छ डोन्ट लाफिङ not a joke it's reality I am sorry I I don't laugh next time अनि देख्न सक्नुहुन्छ कटु बनाउनलाई उहाँदेखि हाम्रो नेपाली युवा अस्ति भोट पनि हाल्नुभयो होइन तपाईँले हजुर कटु बनाउनलाई तालिम लिएर अमेरिका छोडेर नेपाल आएर कट्टु बनाउने तालिम लिइराख्नु भएको छ हामीलाई पनि मलाई पनि सिकाउनुहुन्छ यो तालिम एकदम एकदम यो म एकदम धेरैलाई सिकाउन चाहन्छु होइन म जस्तै जस्तै अब कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्ट चाहिँ कसरी गर्ने त यो कटु सिलाउने तालिम यो ट्र्याकको चेन बनाउने तालिम चाहिँ अब कसरी लिने त अब टाढो टाढोबाट त नेपाल त ठुलो छ देश विदेशबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यो कसरी चाहिँ सम्भव हुन्छ यसको लागि यो हाम्रो एउटा छुट्टै च्यानल पनि छ हजुर त्यसमा हाम्रो तपाईँको तालिम कसरी लिने कहाँबाट लिने कसरी सम्पर्क गर्ने कसलाई सम्पर्क गर्ने त्यो सबै डिटेल हामी भिडियोमा जानकारी गराउँछौँ त्यसको लागि अर्को भिडियो हामी बनाउँदैछौँ चाँडै ए डिटेल्ली रूपमा चाहिँ अर्को भिडियो चाँडै आउँदैछ यो चेन कसरी लगाउने भन्ने विषयमा चाहिँ अमेरिकाबाट पढेर तिन महिना तालिम लिएर आउनुभएको छ साथीले यता अर्को हाम्रो साथी त्यो गीत नबजाइदिनु होला कृपया यहाँनिर चाहिँ कपिराइटको कपिराइट लाग्छ अनि हाम्रो साथीलाई चाहिँ कस्तो छ त साथीले यहाँ कटु बनाइरहेको देखेर मलाई पनि बनाउ बनाउ लागेको छैन मलाई बनाएको देखेर मेरो नि घरमा एक दुईवटाको कटु च्यातिएको थियो त्यसको सम्झना आयो अनि उहाँको चार्ज चाहिँ अलिकति हाई छ यो जस्तै मेरो दुईवटा ट्र्याक बनाएको उहाँले पाँच सय रुपियाँ लिँदै हुनुहुन्छ होइन अलिकति महँगो छ तर स्पेसल हुन्छ एकचोटि बनाएपछि बिग्रिँदैन भन्नुहुन्छ के छ कस्टले हामीले थ्याक्न सक्छौँ उहाँलाई नेपालको माटोमा यो दुई सय पचास एउटा चेन हालेको एउटा कटु सिलाएको भनेको त यो त बरु हालेर धोएँ <laughs> लिन उपयुक्त होला भन्ने म ठान्दछु अलिकति यसलाई अनि साँच्चै के हुन्छ साथी हामीले अनि कटु चाहिँ किन्छौँ दुई अढाई सयमा तपाईँले सिलाएको लिनुहुन्छ पाँच सय रुपियाँ यो के नेपालीहरूले थेग्न सक्छन् यो अमेरिका होइन नि त अमेरिकाको पाँच डलर सस्तो हुन्छ होला यहाँ त पाँच सय पर्छ पाँच सय पाँच सयमा के को चित्र हुन्छ भन्नु थाहा छ चित्रतिर हामी नजाउँ अहिले होइन के को चित्र हुन्छ बाघको हुन्छ बाघको अनि बाघको चित्र खर्च चित्र जेसुकै भयो नि त्यो पाँच सय पाँच सय नै हो नि त पाँच सय त पाँच सय नै हो कि पाँच सयको नोटलाई हजार त कहिले पनि भन्दैन तर ती फेर्न सकिन्छ त सक्नु पऱ्यो भनेपछि यो हामी कट्टुको दामतिर भन्दा पनि यो सिलाइ यसको मेहनत यसको रियालिटी स्किल सो एउटा त्यतातिर जाने हो क्या पाँच सयको कटु हामीले दुई सयको कटु सिलाउनु ल्याउने होइन नि त पाँच हजारको कटु सिलाउनु ल्याउने जस्तै यो कटु सिलाउने काम चाहिँ तपाईँ घर घर गएर पनि गरिदिनुहुन्छ कि यहीँ लिएर आउनुपर्छ त्यो चाहिँ अहिले उपलब्ध छैन यहीँ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ अनि जस्तै अब नेपालगञ्जमा कसैको कटु बिग्रियो कटु च्यात्यो कटुमा केही डिफल्ट आयो अब यहाँ कसरी सिलाउन आउने त प्लेन चढेर आउने होइन त्यो कुरियर गरिहाल्ने कुरियर गरेर हाल्ने व्यवस्था पनि छ अब आउनुहुन्छ भने पनि कुरियर गरेर आउँदा जाँदा लगेर ल्याउँदाखेरि त्यो कट्टुको त डबल तिर्नु यो त अनि एउटा कटुको गोदाम आउने चाहिँ पैसा चाहिँ कटु बनाउनलाई खर्च गरियो भने त उपलब्धिमूलक चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन अब ठिक छ उहाँले ब्रान्च पनि खोल्नु होला होइन अहिले चाहिँ इटरीमा हुनुहुन्छ उहाँ इटरीमा सम्पर्क गरेर आउनु सक्नुहुन्छ कट्टु सुकै कट्टु जहाँ सुकै बिग्रेको छ उहाँले बनाइदिनुहुन्छ ल साथीहरू अब आज चाहिँ अब तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो अब यसको मेन मेन भिडियोहरू फेरि आउँदै गर्दै आउँदै जानेछ कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् है त तपाईँ के भन्न चाहन्छु लास्टमा भनिदिनुहोस् न त होइन तपाईँहरूले मन परे पनि नपरे पनि एउटा यो जागरुक युवाको काम गर्ने शैली हो होइन यही गर्नुपर्छ यहाँ ल्याउनै पर्छ भन्ने छैन यसरी नै अमेरिका गएर उतै पलायन नभइकन नेपालमै बरु कन्ट्री सिलाएर भए भने बस्नु होला भन्न चाहन्छु ल ठिक छ ल एकदम राम्रो उहाँको सोच एकदम विचार होइन एकदम उहाँ चाहिँ भविष्यको गौतम बुद्ध पनि बन्नुहुन्छ कि भन्ने मैले देखिरहेको छु होइन ल सबैजना साथीहरूलाई यति बेलासम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक चाहिँ गरिदिनु होला ल तपाईँ पनि भनिदिनु न त यो च्यानललाई निश्चल नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनिदिनु त त्यो तपाईँले भनिसकिहाल्नु होइन अब तपाईँ हो नि त मेन अमेरिकाबाट तालिम लिएर आएको मान्छे त म होइन नि त तपाईँले भनेको अलिकति फरक पर्न सक्छ ठिकै छ सबैले मन पराइदिनु दिएर यसलाई लाइक सब्सक्राइब गरेर ल च्यानललाई अगाडि बढाइदिनु होला हस् धन्यवाद अनि यता हाम्रो साथीलाई अन्तिममा जाँदा जाँदै के छ उहाँको काम देखेर केही भन्न मन लागेको छ उहाँको काम देखेर मेरो पनि घर अब कटुलाई म अब उहाँ उहाँबाट पनि म आफै सिराउँछु भन्ने मलाई लाग्यो आफूले केही गर्दाखेरि नहुने कुरो केही रहन्छ गर्दाखेरि सबै कुरो हुन्छ अब ठिक छ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइबर सबैले गरिदिनु होला ल भन्न चाहन्छु ल धन्यवाद